Все, давай, вот камера. На, его. На, его? Снимай, да. Лица, лица, мы сюда. А. Сухарики. Так, смотри, снимай, снимай. Прям по камеру. Видно? Вставай. Смотри. Все, все, все. Пусть ты валил сюда. Ты что такое? Иди за цифровиком. Встал, проснулся, что ты не думаешь? Сейчас мама... Сейчас мальчик выйдет, даст тебе цифровик. Понял? Ее мать? Да. Жена пока а, у, у ее дома, да? Да. Ты сдохла, ты пришел. Тихо, тихо. Сюда не приходи больше, понял? Тихо, да, да. Штику возьму хоть. Одну взял и Штику возьму, блядь. Тихо, блядь, тихо. А ты пидор сухарики сунул. Сейчас мы похаваем. Ничего.